міне осы жер сен осы жермен шықтың ба иә міне осы жер данияр тоқта сендей дәрігерлік керек болады өзім бірінші барайын кім бұл әселден жүк алып келдік қандай жүк бізге жүк туралы айтқан жоқ ашпасаң онда қалдырып кетемін осы жерде сосын өзің жауап бересің мәссаған мынаны қара мынаны байланысты ананы қараңыз мынау біздің орталыққа осы жерден барады екен

кімдер олар кеше төртеу басып кірді сізден жүк әкелді деген соң есікті ашқам одан ары ештеңкесінде жоқ зорлық